Uy, may umabirthday. Umabirthday. Siyempre, passing light ka. Passing light, ganyan. Eh, napuwing ka. Oh. O, oh, dapat, ano pa rin, stable pa rin yung driving mo. Napuwing ka. Kamot, kamot. Napuwing ka. Quack. Tingnan mo lang saglit. Wait, tatira. Liga dito, liga. Liga, dali mo na. Basta, pasok ka. Bakit kasi? Upo ka dito, ayan. O, di ba gusto mo matuto ng driving? Gusto mo uh, i-drive si Bulok? Oo. Tuturuan kita ng mga, ano, simple driving. Tuturuan mo ako ng simple? Dito sa bahay. Dito sa bahay. Bakit sa bahay? Hindi ba pwede kay Bulok? Hindi hindi ka muna pwedeng mag ano mag-practical. Kailangan lecture muna. Lecture muna. Ito example ano to? Manobela. Okay. Yeah, manobela. Ganyan. Oh, wait, bibigyan kita ng manobela. Ito hmm. yung manobela ko, malaki. Oo, <laughs> oh, malaki, malaki. Yan, ganyan ha. Yan, focus ka ha. Focus ka sa ito. Oo, syempre. Yan, yan yung manobela ko. Yan ha. Ito, passing light. Ganon, passing light. <laughs> Passing light yun kasi baka may kasalubong, magpa-passing light ka. Passing light. Oo. Parang ano yung pin down? Oo, tapos busina dito. Pip, pip, pip, pip. <laughs> Yan. Ganun na. Ah. Okay. Driving tayo. Matik. Matik mo rin sa sasakyan natin. Okay, okay. Driving. Uy, may umovertake. May overtake. Siyempre, passing light ka. <laughs> Passing light. Yan. Yan. Passing light. Passing light. Eh, napuwing ka. Oh. oh, dapat, ano pa rin, stable pa rin yung driving mo. Napuwing ka. Kamot, kamot. Napuwing ka. <laughs> yan, kamot. Okay. Driving ka pa rin. Oh, yan. Busina, busina. Pi, pi, pi, pi. Yan, ganyan, ganyan. Okay. Okay. Eh, umulan, umulan. Oh, ano Wiper, ba wiper. Ito kabila yung wiper. Wiper. oh, sisikotin mo diyan, Wiper. <laughs> yan, ganyan. Eh, napuwing ka na naman. Puwing, napuwing. Dapat stable pa rin. Kahit natatakpan mo yung dito mo sa ibang tayo. Yan. Okay? Okay, okay. Kamusta driving mo? Okay, naman. Yan. Yan. Kahit one hand ganyan, one hand. One hand. O, oh, kanyari, one hand ka kasi pinagpawisan ka, ganyan. Oh, <laughs> dapat yung driving mo stable pa rin. Kahit na gano'n gumagawa. Oo, oh, stable pa rin. Hindi, syempre, hawakan mo, stable pa rin yan. O, oh, ganyan. O, oh, awa banking tayo, pakaliwa, kaliwa, o, oh, kaliwa, kaliwa. Eh, okay, okay. O, oh, kanan, kanan. Grabe na. Eh, Bakit eh, kumping? Tapos liko, liko, liko. Gagawin mo liko, liko. Natakot naman kumping ganun. Eh, may umovertake na naman. Passing, passing, passing, passing, passing, passing, passing. Yun. Oh, bumalik na siya ulit sa kasada niya. Tapos, eh, nangati ka na naman, nangati. Ah. Dapat, tingin ka pala sa ano, sa Ay, uh, windshield. Habang nangangamot, ganun, nangate, yan. Okay, oh. Pwede ka magano, magpahinga, kahit nakaganito ka, ganyan. Ganyan. Oo. Habang nagtutroy. Pero tingin ka pa rin siya sa ano, sa... Oo, nakatingin ako sa kalsada. Makabangga tayo. Ayan. Oo. Kaya ganun lang yung mga perfect ano. Okay. Ayan, ganyan, ganyan. Kahit nagkakamot ka ng ilong, yan. Kahit nagkakamot ka ng ilong. Pero dapat ano ka pa rin. Sweet ka Driving pa rin. Oh, sige, papakita ko. O, ikaw na lang. Yan, then drive. Kunyari, akin mo. Oh. Sabi ko, uy, malo. oh, pre na pre na konti. Ay, malo. Oh, may one partik mo, may one partik, may one partik. Passing, passing. Oh, okay, okay. Okay. Okay. Hmm. Pinagpapawisan ka, pinagpapawisan. Bakit pinagpapawisan? Tingin ka pa rin, hindi mo nabiwisan. Yeah. Yan. Yan ang basic driving. Ngayon, yung grade mo sa akin, 100%. Mukhang mabilis ka nang matututo. 100% agad? Oo. Oh, mukhang mabilis ka nang matututo ng driving. Sigurado Oo, ka? try mo naman ito yung manobela mo. Candy!